თვერცეთი კანონი ვერ იქნება, ყველა კანონი განვითარება საჭიროებს ალბათ მომავალში კიდევ უკვე ჩვენ რომ ეს კანონიც დაიხვეწოს და საზოგადოება კიდევ უფრო დაწრანდეს, უფრო დაბალანსებული კანონი მიიღოთ, ამის საშუალება გვექნება.